有一个叫沙特的作者写了一本自传，他称之为文字。那个名字非常有意义，它是每一个人的自传。文字和文字和文字，我们充满着文字。这个文字的过程，整天都持续的，甚至在我们的头脑里。当我们在睡觉的时候，我们充满着文字。 与思想，头脑只不过是文字的累积。每一个人都太过于执着在头脑，那就是为什么对自己的了解变得越来越不可能。自己是超越文字的，或是在文字的背后，或在文字之下，或在文字之上，但是从来不在文字里。 我们不存在于头脑里，而是在头脑之下、头脑之后或头脑之上，从来不在头脑里。我们集中精神在头脑里，但是我们并不在那里。我们特别集中精神在头脑，因为这个经常的聚焦，所以我们变得跟头脑认同。我们认为我们就是头脑。 这是唯一的问题，基本的问题，除非我们觉知到我们并不是头脑，否则没有什么意义的事会发生在我们身上，我们将会生活在痛苦里。这个认同头脑就是痛苦，它就好像一个人跟影子认同，那么整个生命就会变成是虚假的。 而这个基本的错误就是，我们跟头脑认同，我们认为我们就是头脑，我们可以发展我们的头脑，我们可以变得非常聪明，我们可以变得非常有才华，甚至可以变成一个天才。但是，如果跟头脑认同，基本上。 我们是在跟虚假的影子认同。静心的技巧，并不反对世界，他们反对头脑。事实上，也不是真的反对头脑，而是反对跟头脑的认同。我们是如何的跟头脑认同？那个运作机制是怎么样？头脑是一种需要，很大的需要，尤其是对人类。 那是人类跟动物的基本差别。人类会思想，人类使用思想作为武器来奋斗和求生。我们能够存活，是因为我们能够思想。否则，基本上我们是比任何动物更无助的、更虚弱了。就身体上的能力而言，我们是无法存活的。 我们之所以能够存活，是因为我们能够思想，因为有思想，所以我们变成了地球的主人。